Mówię ci, mówię wam To będzie dobry dzień, że ci bram Ty poszuj umysł, i stan Złote noce, rymy, szepty, sprawdź to Życzaj master mixu i hardcore z ostrą jazdą Wtedy kiedy oczy, oczy bliskich, bliskich patrzą Wtedy kiedy oczy wszystkich bliskich na mnie patrzą Patrzą się ani godziny Tylko póki zna Baw się i tać, nie bądź taki poważny Każdy ma demony, co razem robią jazdy Tańce na stole, ryju za Afryko Tabletki od Michała jak kupa w Meksyku A ja mówię ci, mówię wam bez kitu, że będę zajebiście Bo razem do szczytu Nie musisz podawać mi ręki Po prostu chodź z nami Jak ryby pod jachtami Popłyniem na loku na magicznym dywanie W tej bańce nie ma smoków Jest tu ona i ja Co tuż żoni? Czekamy na ciebie I też chodźcie wy Chodźcie na molo Zajebiemy solo Polub sprzętu Eee bez 3-2-0 Tylko grube 5 Faza nie wybiera i ogólnie brak no, Ja ci powiem tak Mówię ci, mówię wam To będzie dobry dzień, dzieci gram ty poczuj umysł i stan Złote noce, rymy, szepty, sprawdź to Życzę mixu i hardcore z ostrą jazdą Wtedy kiedy oczy, oczy bliskich, bliskich patrz gdy oczy wszystkich bliskich na mnie patrzą Patrzą się na mnie uważnie, a życie trąskie Mówię ci, mówię wam To będzie dobry dzień, dzieci bram Ty poczuj umysł stan Złote noce, rymy, szepty, sprawdź to Życzę master mixu i hardcore z ostrą jazdą Wtedy kiedy oczy, oczy bliskich, bliskich patrzą patrzą Wtedy kiedy oczy wszystkich bytkich na mnie patrzą Patrzą się na mnie uważnie